Я, я, язык, можешь? Давай. Могу. А ну, а ну, покажи. Давай. Давай. Да. А тепер губу. А губу, а губу натягни. Ну, а ну. Все, все, все, все, все. Ні, хрена. Ну, а я, языком языком в той глаз тепер. О. А тепер в той. <laughs> Да, тепер класно, да? Да. Молодец.